chegar na cerca, pra cá do Aí, agora você faz é diagonal. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que chegar na cerca um pouco antes do M. Sim, olha. Tá na cerca. Aí, agora você faz é o círculo. E na cerca. Pra lá tem que encostar na cerca, senão anota, ó. terminar a diagonal, o círculo longe da cerca, a nota cai muito. Erro de desenho. Aí. Entendeu? Entendeu. Agora você já sabe fazer, tem que trabalhar os detalhes. Ficar bonitinho. Cavalo uma mãe. É, né? Bonzinho parece ele, né? Aí, ó, tem que bem na cerca, um pouco antes da letra. Já tem uns par de títulos de, de vice-campeão brasileiro. Individual, estilo livre.